لا تبحث عن قيمتك في أعين الناس بل ابحث عنها في ضميرك فإذا ارتفع ارتاح الضمير ارتفع المقام وإذا عرفت نفسك فلا يضرك ما قيل فيك لا تحمل هم الدنيا فإنها لله ولا تحمل هم الرزق فإنه من الله ولا تحمل هم المستقبل فإنه بيد الله